要参加 HBW 欧式泰拳线下培训的教练，你到底想获得什么？是基础的东西，还是更深入的？这是我们值得反思的啊！我先告诉你，我们培训讲的不仅是说基础的东西，基础东西大多数我会给你提前发资料，让你去预习。 线上的预习资料先拿到预习，来到线下你会准备的更充分。线下呢更多呢，我是标准化你的细节技术，而且告诉你怎么传授给别人，这不是更重要，更重要的是如何把这些技术融合到授课的框架里面，有更多的变换，更多的模块，告诉你，OK。 每天上课怎么保持让课程有新鲜感不一样，而且非常有趣？那操作方式就是我们有不同的模块套到不同的环节，这些东西我都会通过 PPT 的形式，还有现场演示的形式告诉你。所以基础工作一定要准备好。有些朋友说呢，我是新手，我什么都不会。那我预习什么？我给你资料，你值得预习什么？那我怎么预习？OK，有很多人在人生中会提出很多问题，别人能做到，为什么你不能做到？你要问一下这个问题。有些人呢遇到困难，他可以迎难而上，对吧？变成一个好的教练。有些教练。 练的只能说是 OK，我只有五天的时间，我就要靠这五天时间去学习，这多难啊！这是个教练培训啊，这不是个基础班。如果基础班的话，你找个拳馆去学就 OK 了。所以我需要你提前做好一些准备。很多培训呢都会告诉你，我现场就是教你技术。如果教技术，为什么要参加五天培训？更重要的是授课体系，而那些技术元素，那些是你操作的一些手法、一些武器，我希望你可以提前拿起这些武器去先练一练。现场我会纠正你，我会给你更重要的东西。